Oggi in stu filmeto, emmo da parlare di un suffisso ONU, come lo viaggia e le sue particolarità. Allora, di già, un suffisso è un gruppuccio di lettere che si piazza a fine di una parola e che cambia il suo senso. Qui, vabbè, il suffisso ONU esprime a maggiorezza, a grandezza o ciò che è di primura. Il femminile è ONNA. C'è di nuovo il suffisso OTU per esprimere a maggiorezza. zitelo, que diventa Zitellotto. Allora, i nomi che toccano a Parzoni tenni uso gênero ao femminile e ao maschile. Quando pica applica, uso visto ONU. O nome, un mono, un matari è forte, maior e tem músculo. Una donna, una dunonna. Dunacona, se ela é forte, maior e que ela tem músculo. Eh? e eh, attenti era certi pigi qui nomi di persone è stessa cosa Stefano Stivanonu qui attenti alla zuccheratura e chi diventa I Lisa Lisona Chiara Chiarona Diasepa Diasipona qui di no a zuccheratura ma i nomi dudieti di così sono sempre sempre maschili quando ela usa pica, eu uso isso ONU. Un libro, un libro ONU. Non c'è mica problema. Maschili, maschili. Ma una porta, un portone. Femminili, maschili. E una volta di più, attenti alla scalatura. Porta o portone. U. O anche una casa, un casone. Come in aiaciu, cu u casone. Pa compia, i sufissi facciano parte di ciò che si chiama a ciò che tocca l'adopero di sufissi e di a derivazioni, i nomi e i suoi derivati, come li sono formati. Ecco, awa, seti. I sabientoni, a presto. Bon, e se conoscete una donna cona, attenti, fate piano, la vita è corta, Naemi, ca una sola, mm? piano.